嗨，大家好，我是 Desmond 陈永江，欢迎到我包包的秘密。今天我就会摊开，要把我的包包里面的东西全部拿出来给你看。这是我的随身带的啊，run down，还有啊我的剧本，所以大概给你们看我的剧本是长得什么样子，就大概这样子啦。我在前面会写一些东西，然后里面就会做一些功课，这样子啊，简简单单的。 那这是我每天都会带的水，所以是很像两公升吗？一点五，一点五公升，所以这是必备的，因为我很喜欢喝水。那这是刚才我的午餐的饭盒还没洗，刚才吃了仔米粉，很好吃。然后呃，墨镜啦，墨镜是我必备的东西，因为我本身很喜欢戴墨镜，一是因为我的眼睛很敏感，所以如果太阳太亮的话，我会觉得很不舒服。 这是我今天戴的墨镜，还有呢，今天另外一个一定要带的东西就是茶夹，因为我们在这里十二个小时以上，所以我担心我的电话会用爆，所以这个东西一定要带。然后小风扇，这是我带去做工的小风扇，呃，然后今天带我为什么带？可能是因为没有 bang bang 啊。还有，嗯，这个是我在韩国买的那个 hand cream，因为我的手会很干。 因为最近做那个菌盆多，所以你看我的茧都出来了，对吧？这里，所以会查这个。然后还有什么呢？感觉好多东西。呃，这是运动装，我的 sports kit。我我的 bag 里面每次都会有这个东西，因为有时如果早下班的话，我就会去运动，所以这个是必备的。那个鞋子在车上，OK。这个东西我介绍给你，我觉得特别好。猜猜这是什么？ 枪哦，这是练手臂的，因为就是呃，我一个习惯啊，就是在呃片场没有东西做的时候，在等戏的时候都会做这个东西，所以这个可以练那个呃这里的肌肉，然后啊让我不会睡觉，这样啊，然后里面还有呃一个小包，里面很多东西都是必备的，对，还有环保袋，就这样子，空了，我的秘密都摊开给你了，哦。 还有吗，哥？这个东西我觉得，呃，艺人有机会的话就带，因为有时，呃，粉丝他们要签名的时候没有笔，或者他们的笔那个音会不好看，所以我都会用这个来签名。还有，这所持应该就这样子吧。哦，还有这个，不要拍戏的时候，近距离的时候可以用。对，接吻戏，或者是有时因为我们拍戏很靠近，我们就会用。 就大概这样子吧，真的是没什么东西了。好，OK，谢谢，Thank you，辛苦了，祝你今天好运，谢谢。Love this video? Love to see more? Please click here, and you can also subscribe to the YouTube channel by clicking here.